《青春环游记》因为周深的缘故，所以热度相对来说比较高的综艺节目，尤其是常驻嘉宾春游家族贾玲、朗朗、范丞丞、周深、杨迪，承包了一年的笑点，综艺效果不要太好。所以今年新一季的节目，很多网友呼吁春游家族延续原班人马，继续为大家制造快乐，这样的快乐才是完整的。 可目前原班人马的阵容引发热议，有一位嘉宾将要退出。据称周深退出第三季的录制，这位退出的嘉宾就是周深。目前得到的消息是唯一一位退出的嘉宾。陈飞宇、汪苏泷新鲜加盟。周深如果真的退出，那么在观众心目当中，春游家族变得不完整，快乐毫无疑问少了一角。在去年，周深的表现深入人心。 从刚开始的唯唯诺诺，到后来彻底放开，大展综艺效果，给观众带去诸多的欢乐。例如与杨迪组成双胞胎兄弟，模仿李玟的唱歌车祸现场等等，这些观众都看在眼里，并且发自内心的哈哈大笑，把周深当做自己的开心果，周末的调味剂。不可否认，周深只是其中的一份子，是被认可的一份子。 是值得留恋的一份子，舍不得是肯定的，怀念他也是肯定的。后续加入的汪苏泷是东北人，有梗是他的优势，可还需与其他成员磨合，让观众来熟悉，让节目脱离了原汁原味的即视感。话说回来，周深退出节目的消息不胫而走，可没有官方的定论，节目组的制片人还发文刷话题。 配上了四个吃瓜的表情，好像是在回应周深退出的消息，言外之意就是周深还不一定退不退出，目前还无法确定，所以周深真的退出节目还无法确定，只能静等官方给说法。周深粉丝的态度截然不同，赞成退出节目。自从传出周深退出的消息，观众都表示不舍，粉丝大家赞成，没有反对的意思。 主要集中在两方面，有一定的道理。最后来看看粉丝是如何评论的吧。我喜欢的是周深，不是节目。周深在哪，我在哪。没周深的环游记可以不看，有周深的天籁歌声听就可以了。周深少管我，周深大方向是很有主见的人。他决定做什么节目，在什么舞台，我追着他的步伐前行。 他认真唱歌的时候，我不会想到他搞笑的气质。恍惚间常想，我喜欢的是台上的他，还是台下的他？反正我不会跳戏。周深上哪个节目，就追哪个节目。不知道你是不是周深在哪，你就在哪呢？